Berakhir sudah impian cinta Tinggallah puing-puingnya Mimpi yang indah tak jadi nyata Terkikis ombak menerpa Aku yang dulu engkau